李克勤，去年中国推出了一档综艺节目《我们的歌》，周深和李克勤组成了“情深深”组合。这组合唱过了不少歌曲，其中都是翻唱八十九十年代的歌曲，不过是加入现在的编曲来改编。他们俩也合作出了不少可以单曲循环听的歌曲了，其中有《追》《月半小乐曲》《心如刀割》《那片海》。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 唱现场和 CD 一样稳定，而被称为 CD 情，又和谭咏麟一起组合为左邻右里，作为唯一一个横跨八零、九零、零零、一零四个年代，仍在各大颁奖典礼风光无限的歌星。全港十九区业余歌唱比赛不如新秀歌唱大赛那么有气势，但在当时却吸引过众多日后的天王巨星，例如一九八四年的第一届。 冠军就是张学友，而当时只得十七岁的李克勤，其实先参加了新秀歌唱大赛，可是那一年厉害的人太多，冠军杜德伟，亚军苏永康，李克勤不入三甲，而后转战全港十九区业余歌唱比赛，他唱着自己偶像谭咏麟的《雾之恋》，赢得了第二届的冠军，在和宝丽金唱片签约之后，次年他便推出了自己的首张同名唱片。 以专辑里《理想的开始》这歌名来看，当年十八岁的李克勤前途一片光明。不过，初期李克勤在市场上的反响并不算好。第二年蓄势待发的《命运符号》把首张 EP 里的歌加了进去，初期发售的黑胶碟加入了第一张 EP 里暗里会红却未红的《谁愿分手》，后来发售的 CD 版又加入了《雨景》。 十三首歌算得上诚意满满，却未取得理想中的销量，这算不上是一个理想的开始。像雪怀所写的《谁愿分手》是当年标准的中版苦情歌款式，换张学友或者谭咏麟，此歌都会大红大紫，最不济也是当周冠军。偏偏在李克勤身上却没发生化学反应，接连在专辑里叫卖两次，都未能赢得顾客驻足。 不过，这还不是最悲剧的。悲剧的是，专辑里还有一首《月半小夜曲》。这首改编自日本歌曲的情歌，充满忧伤苦楚。杜自持编曲的提琴旋律与歌词融为一体，仍然已在失眠夜望天边星宿，仍然听见小提琴如泣似诉在挑逗。时至今日，这首歌已经和《红日》一起，成为了李克勤演唱会的必唱曲目。 亦是他自己十分中意的一首歌，不过在当时依然未红，也难得李克勤对此歌的偏爱，使得这首歌隔年后他再度放到专辑里重新录音，编曲基本按照原版，只是更加突出提琴的哭诉，这次以压轴姿态推出，终于红了。十多年后，一九九九年李克勤在一年半载里三度录制。 这次以全管弦乐的方式，加上一星半点咏叹调似的的歌剧和声，将《月半小夜曲》从原版的哭诉走向了史诗般的悲壮。李克勤对这首《月半小夜曲》的执念，终于让一首好歌不致被埋没，成为了听众心目里的金曲。而这种执着，也支撑着李克勤走过这数十年乐坛之路的风风雨雨，让李克勤事业达到第一个巅峰的。 是一九八九年推出的一生不变。不过这首歌的成功，很大一部分原因是来源于 TVB，因为这是 TVB 的同名剧集《一生不变》随着亚视的电视剧而走红。他拿到了第一个金曲奖，谭咏麟对这位后生也很喜欢，在访问里半开玩笑的把李克勤认定为自己的接班人。若是按照这样的势头发展下去。 李克勤的事业还会迎来更高的巅峰，可惜随后更具噱头的称号出现了。四大天王，拍电视剧的黎明和拍广告的郭富城与张学友、刘德华并列，成为当时娱乐圈最炙手可热的偶像，风头一时无两。原本与张刘并列的李克勤，则被排到了第五天王的位置。就像奥运会里大家只会记得金牌得主一样，这个第五的称号。 则远远落后于前面四人。在那段时间，李克勤推出了数张唱片，包括一九九二年推出的其至今为止传唱度最高的《红日》。不过，在那个四大天王只手遮天的时代，这首歌在各大颁奖里几乎毫无建树。例如同一年的劲歌金曲，十首歌里四大天王占了七首。 剩下三首是林忆莲、叶倩文和王菲三位女歌手，李克勤竟然连十大都入不了。好在1993年，随着专辑《一生何求》的推出，当中这首与陈百强代表作同名的歌曲悄然走红，专辑内压轴曲目《回首》也拿到了劲歌金曲唱片大卖，这令出道七年的李克勤终于有资格举办属于自己的个人演唱会。 一九九三年圣诞节期间，李克勤在红馆举办了一连八场演唱会。在这场自己的红馆首秀里，他翻唱了迈克尔·杰克逊的《Heal the World》，还唱了他自称影响自己对音乐看法的郑少秋的《书剑恩仇录》，自然也没少得了带领他进入乐坛的谭咏麟的《雾之恋》。这次演唱会的成功，让他有机会在两年后举办第二次。 这次举办演唱会的场次数升至十场，唱片公司对他有信心。而同年推出的那张名为《Reborn》的唱片，在排行榜上的成绩也不错，《依依不舍》和《为你流泪》都拿到了三台冠军。同一年，原来三剑侠里的张学友在红馆举办了三十四场演唱会，并开始世界巡回，最终开足一百场。另一位剑侠刘德华。 在前两年就已经开始到大陆巡回多个城市，举办了二十三场演唱会，影响力扩展到整个中国。那一年，黎明更在红馆从十一月二日开到二十七日，开足二十六场演唱会。而李克勤这场名为《零的接触》的演唱会，却成为他歌唱事业的第一个滑铁卢。终于，这令李克勤自己感到难堪的演唱会。 进行到尾声时，他站在台上，心情复杂，充满感慨的对着此时此刻仍坐在场内支持自己的观众，吐露了心声。我记得前几年，有一位乐坛非常资深的前辈歌手，到处跟人家说我是他的接班人。刚听到时，我很开心。你想，我的偶像说我是他的接班人，哇，多开心的事！可是。 过了一年又一年，一年又一年，感觉好像不对啊。他年年都跟人说他二十五岁，出的唱片比我的还多，好像永远都不会退休。那我怎么做他的接班人啊？于是我就想出了一个办法，转去另一家唱片公司，和他对着干。谁知道，突然间天上落下了四个天神，一个唱歌唱得好好听。 一个跳舞跳得好威风，样样都很厉害，怎么办？我记得每一年最受欢迎男歌手颁奖，我都有份站在台上。不过我比较惨，他们四个都是有机会拿奖的，而我不但没奖，还要做出一副很紧张的样子。我想观众都会觉得我肯定是排第五的啦。有人跟我说：“克勤，你开心一点。” 每一年都排在第五位，可是，为什么我每一年都要排在第五呢？我曾经想了很久，好像我唱歌又不够那个唱得好，跳舞也不够跳得威风那个威，帅又不够那个帅。我出唱片又去美国录音，演唱会也开了两次，可是好像还是没什么很大的突破。我曾经试过一段时间，很灰心，但是，终于都被我想通了。 原来我有一样东西是比这四个天神优胜的，那就是我比他们年轻，我能等，我很希望，终于有一天，当我在和这四个天神站在台上赛马的时候，还会有观众觉得，啊，今年的克勤还是一匹黑马，那我就已经很开心了。所以，我向大家保证，在将来的日子里，我一定会继续努力，不会辜负大家的期望。 本文语音，我们通过了我们的歌，认识了李克勤和周深搭档，他们之间的对话都可以让我们开怀大笑。李克勤也对周深赞不绝口，他们俩的歌手，一个清亮，一个雄厚，搭在一起正是绝配。之前在网上看到一篇报道，容祖儿问李克勤、周深红了没红之后的分别是什么，而李克勤回答说，他变得更谦虚了。 之前李克勤打电话给周深邀请他吃饭，周深马上就答应了，还买了单呢。你喜欢李克勤吗？他与周深的组合没有继续下去，但是还是让人们记住了他。对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。